hello and welcome friends my S में या फिर एस सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की बात करें या फिर माइक्रोसॉफ्ट uh, एक्सेस की बात करें तो इसमें वेर कैर में और टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है क्या कन्फ्यूज़न है आइए देखते हैं जैसे कि यहाँ से जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद हम यहाँ पर क्वेरी uh, डिज़ाइन पे जाते हैं क्वेरी डिज़ाइन पे जाने के बाद क्या करेंगे यहाँ से एस पे चले चलेंगे तो ये एसक्यूएल ओपन हो चुका है अब यहाँ पर जो हम काम करेंगे अब उसमें देखिएगा ध्यान से जरा यहाँ पर समझने वाली बात है जैसे मान लीजिए हम अगर टेबल क्रिएट करते हैं तो हम सिंपली लिखते हैं क्रिएट टेबल और फिर यहाँ टेबल का नाम दे देते हैं ऐसे ही हम एसक्यूएल माई एसक्यूएल में भी करते हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में भी सेम प्रक्रिया यही होती है तो यहाँ टेबल का नाम मैं दे देता हूँ लाइक स्टूडेंट स्टूडेंट टी कर देते हैं टेबल के लिए तो ये हो गया आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं यहां पर अब आपको जो भी देना है यहाँ पे जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट देना है तो name underscore of underscore student ये दे दिया हमने और इसका डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन करा वेर कैर तो ध्यान दीजिएगा वेर कैर लिखा और अगर नाम की साइज यहाँ पर नेम जो हमने लिया है नेम ऑफ स्टूडेंट जो लिया है अगर इसकी साइज फाइव होनी चाहिए तो फाइव ही होनी चाहिए यहाँ पे वेर कैर में क्राइटेरिया क्या दे दिया फाइव दे दिया तो इसका मतलब कि पांच से अधिक कैरेक्टर आप लिख ही नहीं पाओगे अभी मैं इसका डेमो दिखाता हूं आपको अब देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं यहां पर मैं दे देता हूं सिटी तो यहां सिटी का नेम आएगा और सिटी के नेम में क्या दे देता हूं T E X T text दे दिया तो टेक्स्ट में कोई लिमिटेशन सेट नहीं है इतना ही आपको देना है अब यहां से टर्मिनेट करिए और टर्मिनेट करके क्वेरी को रन कर दीजिए तो जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट की टेबल बन करके आ जाएगी इस टेबल की कोई ज़रूरत नहीं तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से ये जो पहले टेबल बन के आया था तो ये बन गया तो अभी ये स्टूडेंट की टेबल बन गई है तो यहाँ पर फाइव हमने साइज रखा है तो क्या हम फाइव से ज़्यादा कैरेक्टर का नाम लिख सकते हैं जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ मोहन सिंह तो ये देखिए आगे सिंह जैसे लिखने जाता हूँ तो ये मैं अनेबल टू टाइप नहीं टाइप कर पा रहा लेकिन यही सिटी की बात करें तो सिटी में यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ लाइक सपोज कीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे लिखना है अहमदाबाद अहमदाबाद तो ये देखिए ये पूरी सिटी का नाम अब इसमें तो कुछ दिया नहीं गया ऐसा कि इतने कैरेक्टर्स ही होने चाहिए तो यहाँ पर जितना चाहे उतना आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से लिख सकते हैं कैरेक्टर्स में लिमिटेशन नहीं सेट करी गई यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो R A V I Ravi चार ही कैरेक्टर का है रवि अगर लिखते हैं यहाँ पे तो ये चार कैरेक्टर गए ये तो एक्सेप्ट कर जाएगा लेकिन यही रवि कुमार लिखना हो तो अब ये नहीं एक्सेप्ट करेगा पांच कैरेक्टर से ज्यादा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और स्पेस भी इंक्लूड रहता है ये भी याद रखिएगा स्पेस भी इंक्लूड रहेगा अब यहाँ पे डी e, और आई है देवरिया दे दिया तो यहाँ देवरिया में कितने कैरेक्टर है यहाँ पे देवरिया में देखिए एक दो तीन चार पांच छह छह कैरेक्टर है तो यहाँ पे तो एक्सेप्ट कर जाएगा लेकिन यहाँ पर अगर बात करें जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब लिखना है गौरव सिंह तो यहां गौरव लिखा तो गौरव भी नहीं लिखेगा ये क्योंकि पांच हमने साइज में मेंशन कर दिया केयर में कि पांच तो यानी पांच से अधिक आप नहीं दे सकते मैक्सिमम फाइव दे सकते तो गिनिए ना ये देखिए ये पहला कैरेक्टर ये दूसरा कैरेक्टर ये तीसरा और ये चौथा और फिर ये पांचवा तो पांच कैरेक्टर तो हो गए ना तो फिर कहां दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे यहां पे एक बार रिफ्रेश करते हैं रिफ्रेश तो ये रिफ्रेश कर दिया हमने अब यहां पे जाएंगे तो ये देखिए यहां पे ये नहीं लिख पाएंगे हम उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी ठीक है और ये चीज क्लियर हो गई होगी क्लियर है ना ओके